Hause geht, die Lippen blau vom Rotwein und wir uns bis vorne am Deck meine große Jacke teilen. Der Himmel wird schon morgenrot, doch du willst noch nicht schlafen. Ich hole uns die alten Räder und wir fahren zum Hafen. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's nicht so hell ist. Ich hör mit dir Platten, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist, renn mit dir zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich schau mir Bands an, die ich nicht mag. Ich gehe mit dir in die schlimmsten Schnulzen, ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Ich würde meine Lieblingsplatten sofort für dich verbrennen. Und wenn es für dich wichtig ist, bis nach Barcelona trennen. Die Morgenluft ist viel zu kalt und ich werd langsam heiser. Ich seh nur dich im Tunnelblick und die Stadt wird langsam heißer. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu so hell ist. Ich hör mit dir Platten, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist, dann für dich zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich schaue mir Bands an, die ich nicht mag. Ich gehe mit dir in die schlimmsten Schnulzen, ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich höre mit dir Platten, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist, dann für dich zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich schaue mir Bands an, die ich mich mag. Ich gehe mit dir in die schlimmsten Schnulzen, ist mir alles egal, Hauptsache du bist da. Wenn wir nachts nach Hause gehen, die Lippen blau vom Rotwein und wir uns bis vorne an der Ecke meine große Jacke teilen.